क्योंकि उस दिन पद्म सराहना हो रही है साथियों देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है घोषणा होती है कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया इस परेड में पहले समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहाँ नहीं ले पाऊंगा लेकिन